Sweetheart nga pala, invited tayo dun sa gaganaping couples retreat next Monday, ha? Eh di, sige. At atinan natin. Eh, paano na yung uh, activity ng four women's? Di ba siya magkaka-conflict? Ay, hindi. Alam mo bang will na ng Lord na makapag-participate tayo sa dalawang event. Biruin mo yung women's event namin na move next Monday na lang daw. Papa, mabuti naman. Salamat sa Diyos. Oo nga. Ay, anong oras na ba, anak? Ay, Gladys, come! Yan. Malilate ka sa school, anak. Ah, ganda ng anak ko. Hmm. Ayan. Isin natin, ha? Okay. Hmm. Thanks, ma. Mm -hmm. Ah, ma, yung baon ko po pala. Hmm, syempre. Tinagdagan ko to. Para dun sa friend mo. Ano nga palang pangalan nun? Si Ana po yun, ma. Hmm. Alam niyo po, bukod po sa mabait yun, mahusay din po yun sa klase. Talaga? Kasing husit, kasing bait mo? Opo, Papa. Kaya nga po ko siya friends eh. Wow! Very good ang baby namin ah. Tama yan, anak. Marunong kang mag shares sa pamagitan lang. Ito, oh, pagbibigay ng baon, no? Mm. Salamat po, Mama. Mm-hmm. Kaso lang po, si Ana po, iniwanan na po siya ng nanay niya. Kaya mm-hmm. mo, anak, pag-pray natin ni Daddy, yung kaibigan mong si Ana, no? Lagi. Okay? Huwag ka na malungkot. No? Hindi ka na, anak. Baka ka pa tayo dito, eh. Ito naman, no? Hats, sige. una na kami. Ay, oo. Sige, ito nga pala yung baon mo. Iyate ko mo ito ng bunso natin. Oo, oh. sige. Ay, sige, Papa. Oh, kiss na. Papa, bye Bebe. Bye-bye. Ingat kayo. Ana, anong ginagawa mo dito? Hindi kakain na tayo. Okay lang, di pa naman ako nagugutom. Ano ka ba? Heto, share tayo sa pagkain ko. Dinagdagan naman nito ni mama eh. Salamat ha. Ang bait naman ng mama mo. Buti ka pa na dyan pa mama mo. May nag-aasikaso sa'yo. Siya nga pala, Ana. Naalala mo ba yung... Nabasa mo ba yung assignment natin sa English? Hindi nga eh, paano ko mababasa eh, wala nga kaming ilaw sa bahay. Mahirap magbasa sa ilaw lang ng kandila at marami pang lamok. Okay lang yan, Ana. Di ba ang bayanan natin na si Dr. Jose Rizal, lampara lang ang gamit niya sa pag-aaral? Oo nga no, salamat Gladys. Ganun talaga magkakaibigan, nagtutulungan, sabi ka nila mama at papa, be kind to one another. Salamat talaga at pakisabi sa mama mo, masarap tong sandwich. Sure, mal- at malamang bukas may sandwich ulit tayo. Okay, class. Ayusin nyo na yung mga gamit nyo. I have an announcement to tell you. Si Anna, one of our students here, nasunugan sila. Nasunog yung bahay nila kagabi kasama pa nung ilan nilang kapitbahay. Ha? Nasunog ang squatter? Paano na si Anna? Ma'am Grace, kamusta po si Anna? okay naman sila Gladys. Yun nga lang, hindi muna siya makakapasok sa school kasi yung mga gamit niya na pang school, naabo rin. Diyos ko, tulungan niyo po si sila Ana. Gusto ko po sana silang tulungan. Sana rin po. Pumanas na mama at papa na dito muna titira ang kaibigan ko. Thank you po, Jesus. Anak? Teka, pasok mo na. Pumapay na po ba kayo na dito muna titira ang kaibigan ko? Napanggita sa akin ng mama mo ang nangyari sa classmate mo si Ana. At alam din namin na gusto mo siyang tulungan bilang kaibigan mo. Opo, Papa. Pero paano ko po siya matutulungan? Ganito, anak. Imposible kasi na sa atin muna tumira sila, Ana. Pero ang posible, matutulungan natin si Ana at ang pamilya niya na makabangon mula sa trahedya. Talaga po, Mama, Papa? Oo, anak. Di ba nag-pray ka? Gusto mo silang matulungan? Kasi may mga natilang relief goods do sa church galing sa women's department. So, tinawagan ko si Josie, yung pinaka-head, at napag-usapan namin na yung mga tirang relief ay ibibigay sa mga nasunugan. So, mabibigyan na natin ng tulong si Ana at ang pamilya niya. Thank you po, Mama. Answered agad ang prayers ko. Thank you, Papa. Sasuggest ko din po sa mga kaklasmate ko na tulungan sila, Ana. Very good yung idea mo. At very good ka talaga, anak. Kasi naisipan mo na na tumulong at nagpray ka pa sa Diyos. piu piu piu. <laughs> Dami. sila. Class, let's welcome back Anna. Welcome back, anak! At nandito rin siya dahil may gusto siyang sabihin sa inyo. Class, please be seated po na. Habang may sinasabi siya. Anak, please. Ako dyan. Classmate, maraming salamat sa lahat ng tulong na ibinigay niyo sa akin at sa akin pamilya. Kung wala kayo, baka di pa rin ako makakapasok sa klase. Gladys, halika nga rito, punta ka rin dito sa harapan. Ana, alam mo ba kung sino yung may idea kung bakit natulungan ka namin? Walang iba yon kundi si Gladys. Kaya class, palakpakan naman natin si Gladys. Salamat, Gladys. Alam ko naman na talagang kaibigan ka at hindi mo ako papabayaan. Salamat din, classmate, sa kindness nyo. Huwag ka nang umiyak, Ana, di ba? Blessings to ng Diyos. Kaya dapat pasalamatan din natin siya. Tama ka, friend.